हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज का ये वीडियो जावास्क्रिप्ट का है और एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि डेसिमल नंबर को भी ऐड कर सकता है और होल नंबर को भी ऐड कर सकता है ऐसा प्रोग्राम मैंने लिखा है अब ये वो प्रोग्राम है इसको मैं एक बार रन करवाता हूं तो यहाँ ऐड नाम से इसको सेव किया है डबल क्लिक करके इसको रन करवाता हूं तो ये देख सकते हैं ये प्रोग्राम अब रन हो गया है अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर हमको डालना है लाइक पहले सिक्स डालता हूँ होल नंबर और फिर एट तो सिक्स और एट को ऐड करने पे यहाँ पे देखिए फोर्टीन आ रहा है क्लियर है अब यहां पर आते हैं अब यहां पर 6 को 6.7 कर देते हैं ये 6.7 कर दिया अब 6.7 में 8 को ऐड किया तो 14.7 आ गया अब दोनों ही को डेसिमल कर देते हैं यानी कि इस तरह से अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये देख सकते हैं इस तरीके से ये आ रहा है तो ऐसा एक प्रोग्राम हमको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं आइए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है notepad notepad plus plus Sublime text editor या ड्रीम व्यूवर जो भी आपके पास हो वो ओपन कर लीजिए तो हम नोटपैड पे ही कर लेते हैं तो ये हमारा प्रोग्राम पुराना प्रोग्राम है हम नया प्रोग्राम लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है डॉक टाइप ठीक है डॉक्यूमेंट का टाइप मेंशन कर देते हैं तो ये लिख दिया मैंने डॉक टाइप और ये है एस तो यहाँ पे लिख देता हूँ एस अब यहाँ से एस टैग की स्टार्टिंग करनी है तो ये एस लगा लिया हमने और फिर यहाँ पे लगाना है हेड तो यहाँ पे लगा लिया हेड ओके अब यहाँ से कहानी शुरू होती है हेड लगाने के बाद आपको क्या करना है यहां पर यूज करना होगा स्क्रिप्ट टैग ठीक है तो स्क्रिप्ट टैग आपको लगाना है यहां पे तो यहां पे लगा लेते हैं script tag S C R I P T ये स्क्रिप्ट टैग लगा लिया एंटर प्रेस करके नीचे आ जाइए अब यहां पर फंक्शन बनाना है हमें तो फंक्शन बना लेते हैं ऐड के नाम से तो यहां पे लिखा F U N C T I O N देखिएगा अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाएगी एक भी शब्द तो यहां पर आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं तो ये फंक्शन बना लिया हमने ऐड के नाम से अब यहां पर ब्रैकेट को कर दिया ओपन और अब वेरिएबल्स बना लेता हूं तो यहां लिखता हूं वेर और ए बी सी सबसे आसान यही तीनों है तो यही ले लेते हैं अब यहां पर सबसे पहले क्या करना है एक को पूरा डिफाइन करना है तो लिखना है ए इज इक्वल टू अब इस तरह से लिखना है आपको और यहां पर लिखता हूं नंबर और यहां पर लिखूंगा document dot get element by ID ठीक है तो ये इस तरीके से लिख देना है आपको और लिखने के बाद क्या करना है लिखने के बाद यहां पर देना है फर्स्ट नंबर तो यहां पर लिख दीजिए फर्स्ट नंबर इस तरीके से ठीक है तो यहां पे फर्स्ट नंबर एंटर होगा और यहां पे लगा दीजिए डॉट वैल्यू इस तरीके से डॉट वैल्यू लिख करके और ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए ऐसे और टर्मिनेट कर दीजिए इसी तरह से दूसरे वाले के लिए भी हमको करना है तो इस पूरे को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूं और इसी को नीचे पेस्ट कर देता हूं इस तरीके से तो खाली यहां पे बदलना क्या है यहाँ पे कर देना है सेकेंड ठीक है तो यहाँ पे कर दिया हमने सेकेंड और सेकेंड करने के बाद क्या करना है यहाँ पे कर देना है बी ठीक है तो ये बी कर दिया अब आपको इसको भी कर देना है मान लीजिए इसको सेव कर देता हूं तो चलिए एचटीएमएल के नाम से पहले इसको सेव कर लेते हैं नहीं तो कहीं गड़बड़ हो जाएगा तो सम डॉट एच के नाम से इसको सेव कर देता हूँ तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम सेव ठीक है अब चलिए आप नीचे आराम से काम करते हैं अब कोई दिक्कत नहीं तो ये हमने बना लिया है और अब तीसरे स्टेप में आना है और यहाँ पर पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं तो c is equal to A plus B मैं बोल देता हूँ यहाँ पे टर्मिनेट कर देता हूँ टर्मिनेट करने के बाद फिर नीचे आइए और अब यहाँ पे फिर वापस से लिखिए document dot get element by ID इस तरीके से लिख दिया हमने document dot get element by ID और यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे यहां पे दे देंगे answer A N S W E R ये आंसर हमने दे दिया आर छूट गया है ये आर लिख लीजिए आंसर दे करके ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद अब क्या करना है यहां पर लगाना है डॉट वैल्यू तो डॉट वैल्यू लगा दीजिए और डॉट वैल्यू लगाने के बाद इज इक्वल टू अब देखिए ये जाके स्टोर कहां होगा तो सी में स्टोर होगा लगा करके टर्मिनेट कर दीजिए हो गया ठीक है अब जो ब्रैकेट ओपन किया था हमने फंक्शन बनाते समय अब उसको क्लोज करने की बारी है तो वो जो करली ब्रेसेस ओपन किया था उसको क्लोज भी कर दिया एंटर करके नीचे आ जाते हैं अब हमारा काम हो गया है स्क्रिप्ट टैग को कर देना है क्लोज तो चलिए अब क्लोज कर देते हैं स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पर डिजाइनिंग का काम स्टार्ट होता है तो बॉडी को ओपन कर लेते हैं तो ये लिखा हमने बॉडी और इसे ओपन कर दिया हमने और ओपन करने के बाद क्या करना है यूजर को स्क्रीन पे दिखाई क्या पड़ेगा यूजर को स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा एंटर अ नंबर यही यूजर को स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा तो ये मैंने लिख लिया अब यहां पे लगा देता हूं कॉलन और इसके बाद आईडी लगाता हूं इनपुट आईडी तो ये लिखता हूं मैं इनपुट आईडी ठीक है ये अलग टाइप का है टैग यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और हमने ऊपर दिया है फर्स्ट नंबर तो जैसे आपने लिखा है फर्स्ट और यहाँ पे नंबर वैसे ही आपको यहां पर भी फर्स्ट नंबर लिख देना है और फर्स्ट नंबर लिखने के बाद इसको क्लोज कर देना है ठीक है क्लोज ऐसे करना है टैग में हमने लिया था तो टैग में क्लोज कर देंगे क्लोज कर देने के बाद फिर यहाँ पे ब्रेक टैग लगा देता हूँ ठीक है और फिर इसी को कॉपी करता हूँ ये चीज जो है ना इसी को कॉपी कर लेता हूँ बार बार ज्यादा हमको नहीं लिखना पड़ेगा थोड़ी सी चेंजिंग करके काम चल जाएगा मेरा तो एंटर द सेकेंड नंबर कर देता हूं अब यहां पे लिखता हूं एंटर सेकेंड नंबर इस तरीके से हमने एंटर सेकेंड नंबर लिख दिया और यहां पर भी उसी स्टाइल में आपको लिखना है जो आपने ऊपर दिया है ये बात ध्यान रखिएगा तो ये लिख दिया second number input ID is equal to second number इस तरीके से हमने कर दिया और इसको करने के बाद फिर अब लास्ट वाले की बारी है तो यहां पर फिर नीचे आ जाइए अब बटन बनाना है हमको तो यहां पे लिखेंगे बटन टैग लगाएंगे तो यहां पे लगा दिया बटन ठीक है और ऑन क्लिक बटन क्लिक करने पे क्या होगा ऑन क्लिक लगा दिया हमने ऑन क्लिक करने पे ऐड करेगा ये तो इज इक्वल टू यहां पे लगा देता हूं ऐड जो हमने बनाया था फंक्शन उसे लगा देता हूं इसको क्लोज कर देता हूं इन्वर्टेड कॉमा को और यहां पे टैग को भी क्लोज कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं ऐड ठीक है ये लिखा हुआ आएगा तो यहां पे लगाता हूं बटन टैग और इसको क्लोज कर देता हूं क्योंकि ओपन तो पहले ही हो चुका है काम खत्म हो गया अब इसको क्लोज भी कर दीजिए तो ये क्लोज भी कर दिया हमने क्लोज करने के बाद अब यहां पर एक बार फिर से लगा लेता हूं input ID is equal to अब आंसर कर देता हूं आंसर आएगा हमारा तो ये आंसर दे दिया हमने इस तरीके से और इसको क्लोज कर दिया क्लोज करने के बाद क्या करना है अब दो ही रह गया है बॉडी और एल तो इसको भी आप धीरे से क्लोज कर दीजिए बॉडी क्लोज किया फिर यहां से एल क्लोज कर दिया ठीक है इन सबको क्लोज करने के बाद अब यहाँ से एक बार सेव पे खाली क्लिक कर दीजिए क्योंकि सेव तो हम पहले कर ही चुके हैं लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट जो हमने लिखा उसको भी सेव कर लिया हमने अब चलिए देखते हैं ये हमारा पहला प्रोग्राम था ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है डबल क्लिक करता हूँ देखता हूँ क्या होता है तो डबल क्लिक करते ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आया हुआ अब यहाँ पर पहला नंबर एंटर करता हूँ और यहाँ दूसरा नंबर एंटर करता हूँ अब यहाँ पे देखते हैं कि ये ऐड करता है या नहीं तो अभी ये ऐड नहीं कर रहा है यानी कहीं ना कहीं गलती हुई है देख सकते हैं डबल एटेड कॉमा क्लोज तो कर दिया ओपन तो किया ही नहीं तो यहाँ पर ओपन भी कर दीजिए तब क्लोज कीजिए तब ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए आइए देखते हैं अगर अब कोई दिक्कत ना हो तो आंसर हमारा आना चाहिए तो एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ये रिफ्रेश कर दिया हमने अब यहाँ पे लिखता हूँ सेवन और यहाँ पे लिखता हूँ टू देखते हैं ऐड करता है या नहीं तो आप देख सकते हैं सेवन और टू को ऐड करने पे नाइन आ जा रहा है इजिली चलिए कोई और नंबर ट्राई करते हैं लाइक यहां पे लिखता हूं 122 और इसमें दो को ऐड करता हूं तो यहां पे देख सकते हैं 124 आ रहा है और यहां पर फिर वापस से अब 122 में पॉइंट लगा देता हूं डेसिमल वाली एंट्री पास करते हैं ये देखिए पॉइंट लगा दिया तो ये पॉइंट में भी ऐड करके हमें दे दे रहा है इजिली तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी यहां पर भी पॉइंट लगा देते हैं और देखते हैं ये ऐड करता है या नहीं ठीक है तो ये देखिए ये पॉइंट वाले नंबर्स को भी ऐड कर दे रहा है यहाँ पर क्लिक कीजिए ये रिफ्रेश हो जाएगा अगर कोई दूसरा नंबर ऐड करना चाहते हैं लाइक इस तरह से तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे इसको ऐड करके दिखाता हूं तो ये देखिए ये इसको भी ऐड कर दे रहा है आई होप कि बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये प्रोग्राम कैसे लिखना है और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं ये कोड आपको लिखना होगा तभी ये प्रोग्राम चलेगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग